получишь глазку, да? Короче, <laughs> Дим, тебе перешагни тогда. Раз, два. Понятно? Да. То есть ты проскользнул, Дим перешагнул, ты выставляешь к спине. А, перешагнул туда, да? Где? актовый э, зал на Бауманке. Наташа, ты чего бежишь? Когда? Вчера. В чем вчера? А мне никто не приглашал. Да, Facebook. Все лайкает, главное, не нравится. А я видела. Вдвоем. Да. И слышишь? У нас тут случилось с папой, трагедия с, с рюкзаком. Ну что, слушай, слушай, все бывает. Я, ну, короче, когда я ходила на балет в детстве, я когда мы просто... приехали с дачи и забыли форму. Мы пошли в Ритузов, в Ритузов, нет, показать? В Ритузов Слушай, я, я с этими ритузами я уже больше не могу так крутиться. Потому что вещи, они мне не нужны. А вещи, которые в туалете. Потому что мне сегодня это не понравилось. Вот то, что ты бросил свои, свои вещи в туалете и забыл взять. Ты? Да. Хорошо, их никто не одел, твои вещи. Слушай, действительно, ну их никто же не взял. Ты, э, ты их нашел, папа нашел, да? Давай вот папа молодец. Чего? Душно. А вы, оказывается, а вы, оказывается, вы меня зовете на упражнение. Ну что нам делать У нас одежда есть, и нету, все равно репетируем. Ну, все понятно с вами. Ну, ну, ну, мы думали, мы что-то как дома забыл. Ты сказал, я забыл за. Где ты его забыл? Откуда? Ну, все бывает. Тимур, надо больше выступления. А то есть не там меня это не было. Вчера уже Ну вот. И, вдруг там почти забыли. Ну, что, не будешь? Да. Ну, разве в таком виде можно выступать? В каком? Вот в Ну, можно, знаешь, можно поискать что-то, еще что-то. Если там уж прям совсем придет. Но ну, по большому счету, если ты уже подписался, что